The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oh, I know you wanna scream. Since the day you're born, you're just a flower. Estamos viajando y no podemos controlar el tiempo, que está mm, un poco así lloviendo, está nublado, no se ve la montaña y por lo tanto no se ve nada en el lago. <laughs> no pasa nada. gotta be a brighter day, a summer breeze on silk and honey, a big white horse is running through the golden doors. You know you gotta take. por lo que estamos pasando ahora es una de las más afectadas por las lluvias que hubieron hace como dos semanas o así. Em, está todo en obras y ya hemos pasado muchos tramos y llovió en dos días, en 48 horas, llovió lo mismo que llueve todo el año en Christchurch, nos han dicho. O sea, una barbaridad. Y está todo, o sea, por todas las zonas donde baja, todas las zonas donde baja el agua, Em, todos los ríos están como destrozados, está todo lleno de piedras y, claro, muchas zonas hay una única carretera que, que pasa todo este tramo de la costa y en las zonas donde el agua está cerca o el río pasa por al lado de la carretera, pues está afectado. Pero nada, lo están arreglando ya, así que en breve estará súper bien.